Եկեք անցնենք մեր նյութին։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մենք երեք խոսակցություն ունեցանք հավատքի մասին, թե ինչ է հավատքը եւ մենք ինչ կհասկանանք հավատք ասելով։ Եվ բացադրեցինք, բավական բացադրեցինք, հասանք դերմը, որ կարևոր հարցիմը հասանք, որը գտիշառնագենք այսօր, որ է երրորդ կետը։ Եվ միայն հիշեցնեմ ցեզի, որ ես երեք հարց ուղեցի եւ ասի որ այսօր այդ հարցերում պիտի պատասխանենք։ Նախ ինչ է այս հավատքը, որոն մասին ասինք, որ եթե հավատք ունենաս, ինչ որ խնդրես, անիկա պիտի դրվի քեզի, սա առաջին հարցն էր։ Հետո ինչպիսին է այս հավատքը, որ անոր հետևանքներն են բրգությունը եւ արտարությունը։ Իսկ երրորդ լսինք ինչպիսին է այս հավատքը, որում հետևանքները գլան այս բոլոր առաքինությունները մեր կյանքի մեջ եւ ամենակարևոր հարցը, որ կգարձեմ ցեզի բոլորիդ կհետաքրքրե, թե ինչ է այս հավատքը կամ ինչպիսին պետք է լա այս հավատքը, որmով մենք պիտի կարողանանք հրաշքներ գործել եւ որում մասին, ինչպես գիշեք, երեք գարտացինք Մարգոս Ավետարանի 9-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ մեր դերը գսե, եթե գրնաս հավատալ, ամեն բան գարելի է անոր, որ կհավատա։ Եվ սիրելիներ, ամեն բան, այսինքն ամեն բան։ Չեք կնարսել, որ մեկ բան գլա, մեկ բան չորա, ոչ, եթե հավատք ունիս և գհավատաս, ամեն բան գարելի է, բայց անշուշտ է դա նաև պայմանավորված է, թե այդ ամեն բանը, որ գխնդրես կամ գուզես, դա ինչքանով Աստծո կամքին գհամընկնի։ Այսին Աստծո կամքին եւ պատիրաներուն հագարակ չէ։ Հետևաբար նաև ասինք անցել անգամ գարտացինք երկրորդ կորընտացիներու նամակը 10-րդ գլխու 5-րդ համարը եւ անդրադարձանք կարևոր գետիմը ուր արաքյալը գսե փորձեցեք դուք ցես դե հավատքին մեջն եք քննեցեք դուք ցես չեք քիներ դուք ցեզմե դե Հիսուս Քրիստոս ցեր մեջն է Եվ երեք ես ցեզի բարդականություն մտերի եւ ասի որ պիտի քննեք դուք ցես։ Բայց չեմ գիտեր, եթե բարդականություն դուվի, որ գիշերով բարգել են առաջ, բահմը դուք ցեզի հետ կետրոնանաք եւ ըստուկեք թե արդյոք դուք հավատքի մեջ եք կամ ոչ, կամ Քրիստոս ցեզի հետ է կամ ոչ։ Հիմա եթե քննած եք դուք ցեզի շատ լավ, Բայց եթե մորցած եմ ասել եւ դուք չեք անդրադարձած, որ պետք է քննեք ձեր հավատքը քիշերով, մաքուր խիղճով, այսօր ցեզի այս բարդականությունը գուտամ եւ հարաճիգային եւ որ անգամ եւս մենք ուղիղ եթերով երթանք բիդի հարցնեմ, թե այդ բարդականությունը կատարեցիք կամ ոչ, բայց անշուշտ է հրավարակավ ինձ բիդի չսեք արդյունքը ինչ է լավ, արդյունքը ցեզի համար է։ Գխոստանակ այս գիշեր բոլորից նախքան բարգիկ քննեք ձեր հավատքը եւ տեսնեք թե ես ինչքան քրիստոնյա եմ ես ինչքան հավատք ունիմ ինչքանով իմ հավատքս կորցնական է գխոստանակ եւ նաեւ երբ որ տեսնեք որ հավատքի մեջ եք այն ժամանակ պիտի փնտրեք մեկ այլ կարևոր գետ արդյոք քրիստոս ծեր մեջն է այս է այն ինչ որ հավատքը պայմանավորված է Քրիստոսի ներկայությամբ մեր մեջ, որովհետև որ մենք կհավատանք, ուրեմն Քրիստոս մեր մեջ կփնակի։ Սակայն հավատքը սիրելիներ ավելի ընդարձակ է։ Ավելի հոգևոր գեղումեր ունի եւ ավելի ջղավորումներ ունի յանքի կորցնական եւ դեսական կյանքի մեջ ավելին կան հրաշքներու սպասումը։ Բայց մենք ընդհանրապես ինչ կփնտրենք։ Կփնտրենք լավ, եթե ես քրիստոնյա եմ, ավելարան ինձ իսած է, եթե մանանեխի հադիգի չափ հավատք ունիս, լերները գրնաս տեղափոխել։ Եվ մենք ընդհանրապես կսպասենք, որ մենք մեր հավատքը, գարձելով որ շատ մեծ հավատք ունի, որովհետև ամեն մեկը ինքնավստահ է, որ ինքը շատ մեծ հավատք ունի, եւ գկարձե որ այո, հավանաբար լերները դեղափոխելու չափ հավատ չունենա, սակայն եթե այս օրերում օրինակի համար աղոթե որ կորոնան հերանա իր մեջ, պետք է Աստված ընդառաջե։ Մենք անցյալ անգամ ասինք որ Աստված մեզի բնավ եւ երբեք չի խոստացած հանգստավետ կյանք ընդ հագարագը մեր դերը գսե որ ցեզի պիտի փորձեն, ցեզի պիտի սպանեն, ցեզի պիտի հալածեն եւ այլն։ Այնպես որ քրիստոնեությունը կամ Քրիստոս երբեք չի խոստացած հեզասա ցանկն է, թե չէ այսօր գտեսնեիք բոլոր աշխարհի մարդիկը քրիստոնյաներ են։ Ոչ, այլ նաեւ կան փորձություններ եւ մենք ասենք անցյալ անգամ, որ փորձություններու մեջ է, որ մենք մեր հավատքը գզորանա, ինչպես որ ոսկին գրագի մեջ տնելով ավելի գփայլի եւ ավելի ոսկի կտանա։ Հերակրկրական համարը կգարտանք Մարտիոս Ավետարանի 17-րդ գլխու 17-րդ համարը։ Ես անցյալ անգամսից եզի որ թյուրին համարներ գուտամ, որբեսի այս համարները բահեք։ Այս համարը Մատթեոս 17-ը 17-ը հավատքի մասին նաև գխոսի եւ ինչ գսե։ Գսե ով անհավատ եւ խոդորյալ սերունդ։ Մինչև երբ պիտի լամ ցեզի հետ։ Մինչև երբ պիտի հան դուրժեմ ցես։ Մինչև երբ պիտի հան դուրժեմ ցես։ Այսինքն այս հանդուրժավականությունը կապված է մեր հավատքին հետ։ Աշակերտները եւ այդ օրերուն Քրիստոսը շրջապատող մարդիկ այդքան հավատքի կարևորությունը չէին սկար կամ հավատքը իրենց համար այդքան պայման չէր, որովհետև Քրիստոս իրենց հետ էր։ Հիմա մենք կսենք, որ հավատք պիտի ունենաս եւ Քրիստոսը քու մեջ է պիտի լինի։ Բայց անոնք բախտավոր էին մեր կողմեն, որ քիչ մահավատք ունեին եւ Քրիստոսը իրենց մեջ։ Բայց անով հանդերձ հազիվ թե Քրիստոսը հերանար, արդեն դառնային իրենց մոլորության եւ իրենց անհավատության։ Ճիշտ նույնպես ինչպես մենք այսօր հրաշք մը գ բարահի մեր յանքի մեջ դեսանելի կամ անդեսանելի Կամ ցեզի ուրիշ օրինակ մտամ, որ մեր հայ ժողովուրդը շատ պրոֆեսիոնալ է այս ուղությամբ, Վերջերս սկսած են ինչ որ նկարներ դարաձել, երկինքի մեջ խաչ երևած է ամբերով կամ Քրիստոս երևած է կամ չեմ գիտեր, ինք շատ լավ։ Ենթադրենք, որ այսպես է եւ Աստված քեզի նշան մուտա, կամ մեզի Աստված նշան մուտա։ Անիգա քեզի ինչքանով քու հավատքիդ համար կարևոր է թե բարձավես զարմացնելու համար ուրիշին դու այդ նկարը գարկես բայց դու դհավադաս այդ հրաշքը ենթադրենք որ իսկական է այդ հրաշքը քու մեջը ինչ կփոխի ինչ փոխեց քու մեջը Քրիստոսը քու մեջը թե քեզի հետ է ոչ այլ բարձրապես սովորություն մի եղած է որ երբ որ փամը գտեսնենք, երբ որ եկեղեցի գերտանք, մենք top հավատացյալներ ենք, երբ որ գնստինք եւ գրոնական նյութը թեմայով մը գխոսինք, մենք մեկ մույսեն ավելի հավատացյալ է, մեկ մույսեն ավելի կանոնաբաշտ է, օրինաբաշտ է, ավետարանաբաշտ է եւ այլն, բայց եթե որ այդ թեման վերջանա եւ մենք դուրս գանք այնտեղեն, արդեն մենք գտարնանք մեր սովորական յանքին Գարձեք թե փամը եղած չէր եւ գարձեք թե մենք չէինք որ խոսեինք հավատքի մասին։ Մենք չէինք որ խոսեինք Քրիստոսի մասին։ Քրիստոս դեղ ունի եւ այդ դեղը եկեղեցին է կամ երբեմն երբ որ արիտներ լան մենք իրար հետ խոսենք այնտեղ միայն է Քրիստոսը եւ Քրիստոսը իրենց կսե որ մինչև երբ ծեր պիտի հանդուրժեմ ծեր այս անդարբերությունը Եվ գուզեմ բահը անցյալները գուզեի աղոտքի մասին փամը ասեմ, բայց մորցա այդ կետը եւ կարեւոր կետ մնե, քանի որ այսօր նաեւ իմ միտքս եկա, գուզեմ հիշեցնեմ։ Աղոթող մարդը ով է։ Աղոթող մարդը ոչ թե միայն ոչ թե այն մարդն է, որ միայն եկեղեցի երթա եւ եկեղեցի մեջ կաղոտ է։ Եթե դուք ու աղոտքդ միայն եկեղեցվո մեջ սահմանապակված է, ուրեմն դու գեղձավոր ես։ Դու Փարիսեցի ես։ Քանի որ դու եկեղեցի գերտաս միայն որբեսի աղոթես եւ այնտեղ որբեսի ուրիշները դեսնեն քո աղոթք։ Հավատացյալ մարդը, անգեղծ մարդը այն մարդն է, որ ինքը մշտական աղոթքի բահի մեջ լա եկեղեցու մեջ, լա դունի մեջ, ինքնա լա ինքնաշարժի մեջ, ուր որ լա մշտական աղոթքի մեջ է։ մեջ չէի կարծեմ, թե ես այս գեդեսի, բայց ես գարձեի, որ չի ասաց։ Լավ, հետևապար ինչքան հավատք, ինչ չափի հավատք պիտի ունենանք, որ մեզ, որբեսի մենք կարողանանք հրաշքներ կատարել եւ հրաշքներ կատարել ոչ թե միայն մեր անձերուն, հրաշքներ կատարել նաեւ ուրիշներուն կյանքի մեջ։ Եվ հետաքրքրական է, որ Քիչ առաջվա մեջ բերած համարս Մատթեոս 17-ը 20-ի մեջ շատ հետաքրքրական է, որ մեր Տերը մեզի համը գխոստանա եւ մեզի գահայտնապերե քաղտնիկը, որբեսի մենք կարողանանք որպես քրիստոնյաներ հրաշքներ գործել։ Եվ այդ հրաշքները ոչ թե սովորական հրաշքներ, այլ նույնիսկ քերբնական հրաշքներ, օրինակ համար Մատթեոսի մեջ 17-ի մեջ գսե եթե մանանեխի հադիգի չափ հավատք ունենակ ինչ որ խնդրեք պիտի դրվի ցեզի եւ պիտի ասեք այս լերանը որ դեղափոխվե ել ծովի ինգիր եւ ինքը ցեզ պիտի հնազանդի Հետևաբար այս հավատքը ինչպես կրնանք ունենալ այս մանանեխի հավատքի հադիգի չափ մենք հավատք ունենք կամ չունենք։ Սա է հետաքրքրականը եւ ես այսօր գուզեմ այս մանանեխի հադիգի մասին խոսիլ եւ տեսնել թե այս մանանեխի հադիգի չափ մենք հավատք ունենք կամ հավատք չունենք։ Ինչու Քրիստոս գսե մանանեխի հադիգը։ Մանանեխի հադիգը շատ փոքր հադիգ մնե։ Շատ փոքր հունդ մնե, որ գցանվի երբ որ գցանվի, անիգա չի մնար որպես հունց, անիգա գմեծնա, կպարցրանա և այնքան գմեծնա, որ գսե նույնիսկ երգնքի թրջունները գուկան և անոր ջյուերու վրա գնստի։ Հետևաբար մենք ինչու համար գարնենք միայն մանանեխի հադիգը և չենք տեսներ մանանեխի հադիգեն վերջ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, ասեմ ցեզի մի զարմանակ, որպես քրիստոնյաներ, երբ որ մենք կմգրդվենք, երբ որ մենք քրիստոնեական ընտանիքի մեջ կծնենք, արդեն այդ մանանեխի հադիգը դրված է մեր մեջ։ Որովհետև մենք կհավատանք, որ մգրդությամբ մենք կստանանք Սուրբ Հոգին։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին գցանե մեր մեջ այդ մանանեխի հադիգի չափ եղած հավատքը։ Լավ, եւ հարցումը այստեղ Ապա եթե մենք ունենք այդ մանանեխի հադիգը եւ եթե մենք գհավադանք եւ մեր դերը ըսած է, որ եթե մանանեխի հադիգի չափ հավաք ունենակ պլեյերներ պիտի տեղափոխենք, հավա մենք ինչու չենք գնալ փամը փոխել, որովհետեւ այդ մանանեխի հադիգը մեր սրդի մեջ, մեր հոգի մեջ մնացած է մանանեխի հադիգի չափ։ Մենք այդ մանանեխի հադիգին հոգ չենք տարած չենք մեծուցած, խնամ չենք տարած, չենք աջեցուցած, մնացած է միայն այդ կան մանանեխի հադիգը և անոր համար է, որ մենք ոչ մեկ հրաշ չենք կրնար կատարել։ Այդ մանանեխի հադիգը պետք է մեծնենք, մեր հավատքը պետք է մեծնենք։ Եվ անոր համար է, որ ես կարևոր մեջբերումը երկրորդ Կորինթացիներու նամակի 10-րդ գլուխը, որ առաքյալը գսե քննեցեք դուք ցես։ Քննեցեք ցեր անձերը, դե հավատքի մեջ եք։ Այսին ես ինչ պիտի քննեմ։ Պիտի քննեմ, որ այդ մանանեխի հադիգը դեր իմ մեջս կա, այդ մանանեխի հադիգը ինչքան ես աջեցուցած եմ։ Ինչքան մեծած է։ Դե մնացած է նույնը կամ թե այդ հադիգնալ մերած է եւ այլևս ոչ մեկ հավատ չի մնացած։ Ուրեմն թող հստակ լա մանանեխի հադիգի չափ, եթե ունենանք, գմեցնենք, գաճեցնենք եւ այն ժամանակ է, որ մենք կսկսենք հրաշքներ գործել։ Եվ ինչպես որ քիչ առաջ անդրադարձա, ասինք որ մենք բոլորս կհպարտանանք մեր հավատքով եւ մենք շատ հաջող եթե հարցվենք դուն հավատացյալ ես, այո, հավատացյալ եմ։ Դուն Աստծո գավադաս, այո, դուն պատվիրանները կբահես, այո, այո, այո, եւ իսկապես որ կան մարդիկ, որոնք ծևագերբականորեն այդ բոլորը կբահեն, ինչպես դբիրները եւ փարիսեցիները իրենք բոլոր պատվիրանները գիտեին, բոլորը անկիր գիտեին եւ ոչ թե միայն հատկան ցեզի նաև եթե մորցած չեմ անցյալ անգամսի ցեզի որ այդ բակվիրանները իրենց գլուխին շուրջ կպատեին որբեսի միշտ իրենց աչքին արջև լա եւ որ Սաղմոսը գսե որ գուբատ վիրաները միշտ իմ աչքիս արջևն են իրենք անիգա փարացի իմաստով գառնեին եւ իրենց աչքերու արջև գտնեին իրենց գլուխի շուրջ մինչեւ այսօր այդ հрья օրթոդոքսները սակայն մենք պիտի գիտնանք որ մեր հավատքը եթե աջած չէ, եթե մեծած չէ մեր մեջ, ուրեմն անիգա մնացած է միայն ցևագերբական իր վիճակին մեջ։ Խորքերը չի անցած։ Եվ շատ մարդիկ կան այսպես, ոչ թե սովորական մենք միայն մարդոց համար կսենք, աշխարհականներու համար, այլ ես նաև ասեմ մենք մեր հոգևորականներու մասին այսօր հոգևորականները շատ ավելի հերույ են աստուծո մեջ, քան ժողովուրդը։ Եվ ավետարանը գսե, ան որ ունի իր մեն ավելին պիտի բահանջվի, եւ ան որ չունի իր ունեցածն ալ պիտի առնվի իր։ Եվ այս խոսքերս հաստատող սիրիներ գտնենք մեկ գեղեցիկ խոսքը Դարձյալ Մատթեոս ավետարանի 7-րդ գլխու 21-րդ համարի մեջն է, ուր գսե ոչ թե ով որ ինձի դեր, դեր գսե բիրիմետնե երկրի տակավորությունը, հավա ան, որ գործատրե իմ երկնավոր հորս կանք։ Եվ սա հիմնական գետմն է մեր եւ գարկմը հարանվանություններում մեջ։ Օրինակի դե համար փոքական եկեղեցին գհավադա բրգության մեկ ագնտարտի մեջ։ Այսին միայն գսե հավադա, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է եւ պիտի փրկվիս։ Չես կրնար փրկվի եւ այստեղ գսե ոչ թե ով որ ինձի դեր դեր դեր գսե, ոչ թե միայն ով որ Քրիստոսը գտավանի եւ իրեն դեր գոչե, անիգա փրկված է, ոչ, այլ այդ դեր դեր ասելու գողքին նաև դու պիտի գադարես եւ կորձակրես երկնավոր հոր կամքը եւ կամքը ինչ է կամքը որ տուն հավատքը քու ցանկիտ մեջ ամբողջականորեն ապրիս թե իր ներքին իմաստով եւ թե իր արդակին իմաստով թե քու կորձերով երեք էր եթե չեմ սխալիր քեվորքը գահարցներ եւ գսեր որ հավատքը առանց կորձի մերածը, որ մեկենք, որ մեկն են կորձերը, որբի հավացուցեն մեր հավատքը, մեր բարի գենցաղը, մեր սերը, մեր խոնարհությունը, մեր ազնվությունը, ասոն բոլորը արդակին երևույթներ են, որոնք գաբացուցեն կամ գխոսին մեր քրիստոնեության մասին։ Գսե մարդիկ ծեր ծերգյան գթող դեսնեն, եւ գիտնան, որ դուք քրիստոնյա եք եւ ցեզի հարցնեն ցեր հույսի մասին, որ ինչու այդքան ուրախ եք, որովհետեւ մենք Սուրբ Հոգիի բդուղներ ունենք։ Եվ այս խոնարհությունը սիրելիներ ամենեք կարևոր գետն է ովևէ մեկ քրիստոնյայի կյանքի մեջ։ Այն մարդը, որ խոնարհ չէ, այսինքն հբարդ է, անպարդավան է, այդ մարդը չի գնար քրիստոնի ալա։ Ով գուզե թողնա։ Աշխարհականը լա, հոգևորականը լա, ով գուզե թողնա։ Մենք հոգևորականներ գրանչանք, բարձրաստիճան եկեղեցականներ գրանչանք, որոնք բարև գուդակ չեն պատասխաներ։ Անոնք հպարտության մեջ են։ Բայց նաև բարձրաստիճան հոգևորականներ, երբ որ իրենց հետ կնստինք եւ խոսինք, կարծես թե բարձ հավատացյալ մնենք որ քեզի հետ գիգիսե հավատքը, քեզի հետ գիգիսե քու միտքերդ եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար ոչ թե ով որ ինձի դեր դեր գսե։ Մենք այսօր շատեր մեզ մե շատ կբարձրացանեն ծիրոջ անունը այս կորոնային պատճառով։ Մարդիկ սկսած են հիշել դերը եւ գուզեն դերը օգնության հասնի եւ անոր համար ամեն օր ամեն վարգյան կփնդրեն դերը եւ գուզեն որ դերը իրենց օգնության հաստի։ Եվ վերջին Թադաստանի օրվա մասին ալ մեր դերը մեզի քերեցիկ խոսք մգսե եւ քերեցիկ օրինակ մգուտա։ Դեսեք մեր դերը ավետարանի մեջ ամեն ինչ մեզի ըսված է։ Այսինքն վաղը արտարանալու դեղ մենք չունենք Աստծո Թադաստանի արժե Գսե վերջին օրը, այսինքն այդ օրը, այսինքն վերջին օրը, շադեր են, որ պիտի սենընձի դեր դեր, միթե չմարգարեացանք քու անունովդ, թե վեր չհանեցինք քու անունովդ, եւ շատ հրաշքներ չկործեցինք քու անունովդ։ Այն ադեմ պիտի հայդարարեմ անոնց, ես բնավ չէի ջանչնարցես։ Հերացեք ինձ մե, դուք որ անօրենություն գործենք։ Եվ այս համարի մեջ մենք այս համարին աչև մենք պետք է շատ երկար գնանք սիրելիներ, որովհետև այստեղ սարսափելի համար մնե եւ գծուցապերե մեզի թե ինչպիսին պետք է ելնանք, ինչպիսի քրիստոնյաներ պետք է ելնանք, ինչպիսի հավատք պետք է ունենանք դեսեք կական անգամ եւս եւ մաս արմաս այսպես շատ հագիրց ձեւով անեմ գսե շադեր այն օրը վիդիկան եւ ինձի սին դսեն դեր դեր չմար քարեացանք կու անունովս գիտեք ինչ կնշանակի մարգարեանալ իր անունով այսին յետագան մարգարեության շնորհ որ գմարքարյանը վաղվա մասին, գմարքարյանը աբակի աբակայի մասին եւ այլն։ Մարգարե է մարդը, մարգարեության շնոր դրված է իրեն։ Իսկ մույսը բիդիսե տևեր չհանեցինք քու անունովդ։ Գիտեք ինչ կնշանակի տևեր հանել։ Այսօր աշխարի մեջ եղած եկեղեցականներեն, հոգևորականներեն մի քանիսն են միայն, որ այդ շնորը ունին տևեր հանելու Հետևաբար այնպիսիներ ալ պիտի լան, որոնք թևեր հանած են մարդոց մեջ են Քրիստոսի անունով։ Եվ գսե ուրիշներ ալ պիտի իսեն շատ հրաշքներ չկործեցին քու անունովդ։ Հրաշքներ, ինչ հրաշքներ։ Գրնալ ալ այս մարդիկը բժշկություններ հրած են, անտամալույց կալե ցուցած են, չեմ գիտեր գույրին կամ գաղին դեսություն դված են, քալել դված են եւ այլն, բայց այս փորը ընելով հանդերձ գնշանակե որ իրենք մանանեխի հադիգեն ավելի ունեին այսինքն իրենց հավատքը ավելի մեծ էր քան մանանեխի հադիգը եւ աբացույցը որ իրենք գրցան մարգարեություն ունել գրցան հրաշքներ կործել հավա ինչներ իրենց խնդիրը գիտեք իրենք մեկ խնդիր ունեին եւ անոր համարի որ դեր իրենց գսե որ հերացեք քովես դուք ցես բնավ չէի ճանչնար հագարակ որ դուք իմ անունովս հրաշքներ գործեիք մարգարեություններ գնեիք բայց ես ցես չէի ճանչնար ինչու որովհետեւ դուք անօրենություն գործեիք անօրենություն գործեիք Եվ հետևաբար այդ կնշանակի, որ այն մարդը, որ այնքան իր մեջ հավատքը մեծ է, այնքան այդ մանանեխի հադիկը մեծած է, որ ինքը սկսած է հրաշքներ կործել։ Բայց այդ մարդը նույնիսկ գրնա անորենություն կործել։ Այնպես չէ, որ սիրեներ հավատացյալ մարդը, Քրիստոսի նվիրված մարդը չի գրնար մեղքեր կործել գրնա նաև մեղքեր գործել, գրնա փորձության մեջ ինալ։ Եվ այս փորձությունը, որում մասին գխոսի մեր դերը, գսե դուք անօրենություն գործեիք։ Հետևաբար հրաշքներ գործելը երբեք չափանիշ չէ։ Լավ, ուրեմն ի՞նչն է հիմնական հավատքը, որը գփնդրե մեր դերը։ Եթե մենք հասանք հրաշագործության եւ դարավին անօրենություն գործենք, ուրեմն փամը գա, որ բացակա է։ Հետևաբար սա մեզ գարաշնորթ է դեպի 4-րդ կետը, որ հավատքը լոկ ինչպես ասեմ ցեզի ավանդությունը չէ, կամ գրոնը չէ, կամ ասկությունը չէ, կամ անունը չէ։ Հավա ինչ է հավատքը։ Հավատքը ցանկ է։ Հավատքը ցանկ է։ Եվ ինչ կնշանակե այդ հավատքը, որ դու ունես, որmով դու նույնիսկ կրնաս հրաշքներ կործել, այդ հավատքը քու ցանկիդ մեջ պիտի դարքանես։ Գրնալ լալ որ դու հավատ ունիս հրաշք կործես, ամեն մարդ պիտի ասի վաու իսկավես որ այս մարդը ինչքան հավատք ունի որ հրաշքներ կգործի բայց իր մեկ խնդիրը այն է որ այդ հավատքը իր ցանկի մեջ ցանկի չէ գոչած հավատքը չէ ապրած իր էության մեջ հավատքը ցանկն է որ մենք պետք է ապրենք որբեսի անոր բդուղները տեսնենք եւ ոչ թե միայն մենք տեսնենք, այլ նաեւ մարդիկ տեսնեն այդ բդուղները մեր մեջ եւ այդ մասին մեր Տերը Քրիստոս 7-րդ գլխում Մատթեոս ավետարանի 16-րդ համարի մեջ տեսեք ինչ գսե։ Գսե իրենց բդուղեն պիտի ճանչնակ սանոնք, որու թե փարիներուն, հարթարներուն եւ թե մեղավորներուն ամեն մարդու դուք կրնակ իր բդուղեն ճանչնալ։ Լավ, ինչպես դեր, ինչպես ճանչնանք, մեզի ավելի կբարզապանե, ասերով միտե փուշերեն գքաղեն խաղող։ Լսած եք, որ մեկը փուշեն խաղող գախե, գքաղե։ Ոչ, գամ գսե տավասկեն դուզ։ Ոչ, այնպես, այսպես ամեն բարիձար լավ բդուղ գբերե եւ վատ ծար չար բդուղ գբերե բարի ծարը չի գրնար չար բդուղ բերել եւ ոչ ալ չար ծարը գրնա բարի բդուղ բերել ամեն ծար որ բդուղ չի բերեր կգդրվի եւ գնետվի գրագին մեջ հետեւաբար այս համարներում մեջ մեր դերը մեր ճամփան գծյուրացնե որովհետեւ մենք գիտնանք, երբ որ Պողոս Արաքյալը ասե մեզի քննեցեք ձեր անձերը, միտե դուք հավատքի մեջ եք, միտե Քրիստոս ձեր մեջն է, այստեղ Քրիստոսը մեզի ավելի թյուրուն ու գտանոր պատասխանելու, գսե նայեցեք բդուղները։ Մի նայեք միայն մարդոց բդուղները, բայց նախ ես նայեմ իմ բդուղներս, ես ինչ բդուղ գտամ։ Բարի բդուղ գտամ կամ չար բդուղ գտամ անկախ անգե, թե ինչքան հավատքի, անկախ անգե, թե ես հրաշքներիս կգործեմ, բայց այդքան բավարար չէ, իմ մեջս բիդի հայտնվին բդուղները, և ես բդուղներ բիդի դամ, եթե պարի եմ, պարի բդուղներ բիդի դամ, եթե չար եմ, չար բդուղ բիդի դամ, նույնիսկ եթե հրաշակորձ լամ, նույնիսկ եթե հոգևորագան լամ, նույնիսկ եթե ինչ ալ լամ, իմ բդուրներս պիտի ավացուցեն իմ հավատքիս չափանիշ։ Հովանես Արաքյալը իր առաջին նամակի երկրորդ գլխու, երրորդ եւ 4-րդ համարներում մեջ տեսեք ինչ հետաքրքրական բան է գսե եթե բահեք անոր բատվիրանը, ասով գիտնանք, թե գճանչնանք զայն, լավ, ով որ գսե, թե գճանչնամ զայն, բայց չի բահեր անոր բատվիրանները սդախոս է և իր մեջ ճշմարություն չգա։ Եվ այս խոսքը ես կգարձեմ մեզ մեզ շատ շատերուն մասին։ Եթե չսեմ մեր քրիստոնյա ժողովրդի կոնե 60, 70, 80%-ի մասին է։ Մենք չենք պահեր բակտիրաները, բայց կսենք մենք դերը կճանչնանք։ Մենք Աստված կճանչնանք։ Մենք Քրիստոս կճանչնանք։ Եղբայր, ինչպես կրնաս ճանչնալ զինք, եթե նախ չես ճանչցած իր բակվիրանները, չես ճանչցած իր ավետարանի մեջ գրված յուրաքանչյուր մեկ հրամանը, թե դու ինչպես պիտի ապրես, որբեսի քրիստոնյա ես։ Եվ անորգսե ես գճանչնամ զայն, բայց չի բահեր իր բակվիրանը, նա սդախոս է։ Ես սա ոչ թե միայն քրիստոնյայի մասին է, մասնավորապես քրիստոնյայի մասին է, բայց նաև կան գարկմը ոչ քրիստոնյաներ, որոնք կսեն, որ մենք կջանչնանք Քրիստոսը, օրինակի համար իսլամները կսեն մենք կջանչնանք Քրիստոսը, բայց ջանչնալը Քրիստոսը չափանիշը չէ։ Այլ Քրիստոսի բադվիրանները գադարելն է չափանիշը։ Եթե դուն կջանչնասինք, բայց իր խոսքերուն եւ իր բադվիրաններուն դեղյակ չես, անիկա ոչ մեկ օգուտ չունի։ Եվ նույնիսկ եթե դեղյակ ես իր բակվիրաններում, բայց այդ բակվիրանները, այդ խոսքերը չես կործատրեր քու ցանկիդ մեջ, այդ կնշանակե որ դուն սդախոս ես։ Եվ ինչքան մարդիկ մենք այսօր այսպես կճանչնանք։ Այսօր մեզ մեջ շատերուն համար քրիստոնեությունը կամ հավատքը եղած է ծիսագադարություն ծիսագադարություն, այսինքն ցևական հավատք եղած է։ Գմգրդվիս, այո, եկեղեցի գերտաս, այո, գահավորտվիս, այո, ուրիշ ուրիշ ինչ կնես։ Է ասե ոչ միայն ասիգա չէ, այստեղ է այն ինչ որ գբարդատրվի կամ որպես քրիստոնյաներ բարդատրված են գիտնալու այս քիրքն է, որում մեջ դրված են ավետարանները, որում մեջ գրված են բատվիրաները եւ մենք բարդինք այս բատվիրաները բահել։ Մի քանի համարներ նաեւ գարտանք եւ որ մեր հետ անցնենք ձեր հարցումներում։ Ամենեք կարևոր գեդը, որ անցյալ անգամ ես չանդրադարձա, հավատքը հույսն է, անդեսանելի ճշմարտություններով։ Հավատքը ինչ է, դու գհավատաս։ Ինչի գհավատաս, գհավատաս եւ հույս ունիս անդեսանելիին։ Այս է հավատքի թարգմանությունը։ Դա դու ինչպես կրնաս հավատալ բանի որ չես տեսներ, ինչպես կրնաս հավատալ եւ կգարտանք Այս մասին Եբրայեցիներու նամակի 11-րդ գլխու առաջին համարը առաքյալ ինչպես է. Իսկ հավատքը հուսացված բաներուն խարիսխն է։ Հուսացված բաներուն, ինչ են մեր հուսացված բաները։ Մենք որպես քրիստոնյաներ ինչի գհուսանք անցյալակամսի, հավիդերականության, գհուսանք երկնքի արքայության։ Ուրեմն այդ հույսերուն խարիսխն է, այսինքն խարսխված է քու մեջը այնքան հավատքը, որտուն այդ հույսերը խարսխված են նաև քու մեջը եւ անդեսանելի բաներուն ապացույցը, որովհետեւ անով նախկինները ընդունեցին բարի վկայությունը։ Եվ այդ նախկինները ովքեր են եւ այստեղ հարց մգծակի եւ շատ հաջող մեզի այս հարցը լուղ են ասելով։ Լավ, այս Քրիստոսեն առաջ ապրող մարդկությունը, որոնք Քրիստոսի մասին լսած չէին եւ մեռան։ Անոնք ուր պիտի երթան, իրենց ճակատագիրը ինչ են, դրող դրախտն են կամ դժոխքն են։ Բայց ավելի մոտեցնեմ, եկեք խոսենք հрьяաներու մասին։ Հрьяաներու մեծ մասը չընդունեց Քրիստոսը։ Անոնք ուր պիտի երթան, անոնք Քրիստոսը տեսան։ Բայց հագարակ անոր իրենք չբահեցին Քրիստոսի կամ չընդունեցին Քրիստոսը եւ խաչեցին զինք, առոնք դժոխք պիտի երթան։ Լավ։ Բայց գային նաեւ հрьяաներ, որոնք Մովսեսի օրեն մինչև Քրիստոսի օրերը ապրեցան այդ իրենց մեսիայի հույսով, այսինքն հավատացին մեսիային, նախքան մեսիան գալը արդեն։ Լավ դիլիսեք, ինչպես ճանչցան Մեսիան, ճանչցան Մեսիան հին գդագարանի մեջ եւ իրենք Գաբրեին այդ Մեսիային հույսով, Մեսիան դեսնելու հույսով եւ այդ հույսն է, որ այստեղ գսե Արաքյալը, ինչպես որ ճանաչ կարտացի, որովհետեւ անով այդ հույսով նախտինները, նախնիկները ընդունեցին բարի վկայություն եւ այնպիսիներ, որոնք չհասան մինչև Քրիստոսը, որբեսի վայելեն Մեսիան եւ բրգվին, անոնք արդեն իրենց հավատքով բրգվեցան։ Եվ անոր համար մենք կհավատանք, որ Քրիստոսը իր թաղման օրը ուրեմն մինչև հարություն գսե դժոխք իջավ եւ հոգիները ազատեց Որ հոգիները ազատեց, ազատեց այն հոգիները, որոնք ապրեցան Մովսեսի օրեն իր հույսով մինչև իր կար։ Եվ հարցը թե հավա անգե առաջ, Մովսեսեն առաջ կամ ենտատրենք բացի հрьяները, որովհետև այդ կան մարդկություն կան միլիարդ, չեմ գիտեր քանի միլիոն է կամ 2 միլիարդ, 5 միլիարդ, ինչ կա մարդկություն կար, այն ժամանակ անոնք, որոնք չգարտացին հինգ դագարանը, անոնք, որոնք չլսեցին Մեսիայի մասին, անոնք ամեն մեկը պիտի թագվի ըստ իր խիղճին եւ իր կործին։ Բայց մենք այնտեղ չենք գնար հասնել ըսելու համար, թե անոնք դրախտ պիտի երտան կամ դժոխ պիտի երտան։ Ճիշտ միևնույնն է այսօր իրենց բարական, ինչպես մույս ասկերը կամ մույս գրոնները, որոնք հագարակ որ այսօր բոլոր մեդիան իրենց հնարավորություն տված է, որ իրենք ճանչնան Քրիստոսը, բայց եւ ճանչցած են Քրիստոսը, բայց չեն ուզեր ապրել Քրիստոսով, չեն ուզեր ընդունել Քրիստոսը, անոնք պիտի դադարդվին իրենց անհավատության պատճառով։ Բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնք այնպիսի արաբատներու մեջ գաբրին, այնպիսի քյուվերու մեջ գաբրին, որտեղ ոչ մեկ հնարավորություն կա Քրիստոսը ճանչնալու կամ իրենց ավետարանը հասնելու։ Լավ, անոնք ինչպես պիտի դատվին, անոնք պիտի դատվին ըստ իրենց գործերու եւ ըստ իրենց խիղճ։ Ինչքան ժամանակ անցավ մեզի, շատ բարի։ Ես այսօր այս կանով բավարարվիմ եւ անցնենք ծեր հարցումներում որովհետեւ մի քանի հարցեր նաեւ պատասխանեմ այս պահին արդեն ովքեր որ գուզեն գրնան WhatsApp-ով նաեւ զանգել իրենց հարցերը ուղղելու ես այստեղ տեսնեմ ինչ հարցեր կան ինձ ուղարկված Ուրեմն այսօրվա մեր հարցը նորեն գարձեք թե շատ հարց չկա նորեն ռուսերեն է անունը, պիտի չկարենամ գարտալ, ճպախտապար, օրգնեցեք դեր այր աստված օրգնե, արդյոք հրաշագործություն ընելը դիրոջ շնորը չէ, այո, դիրոջ շնորն է, որ ընդրյալներին է դրվում, այո, շատ ճիշտ դա շնոր մնե, որ ընդրյալներուն դրվի։ Այո, համացան եմ, որ բազում շնորներ ունեցողներից ոմանք ընկան Քանի որ ում շատ է դրվում, նրանից շատ է բանջվելու։ Գեցես։ Լավ։ Ու երկրորդ հարցս ուզում եմ անհանգստացած հարցնել ծեր գարձիկը այն շարժման մասին, որի նպատակն է, որ պետք է եկեղեցու գարկը ձեսը փոփոխության ենթարկել, քանի որ հնացած է ըստ իրենց զգայությունների, շարականերից շատերը գեղեցիկ չեն, նվիրաբեդական գարկը, ծեսերը, նիգյոժողի սահմանումները կամ առաքելական շրջանից շատ հերացել ու արտիական չէ այսօրվա մարդու համար։ Ոստի պետք է բարձեցնել այնպես, ինչպես եղել է սկզբնական շրջանում։ Արդյոք վտանգավոր չէ այս գաղապարները։ Այո, այս գաղապարները իսկապես որ շատ վտանգավոր է, մենք միշտ պիտի օրինակը տեսնենք մույս եկեղեցիներուն, թե այն եկեղեցիները, որոնք նորույթը մցուցին իրենց եկեղեցու մեջ ուր հասան։ Դեսեք խոսքը արև արևմտյան կաթոլիկ եկեղեցու մասին։ Իրենք շատ բաներ փոխեցին եւ ասին որ պետք է ժողովրդի մեջ լանք եւ պետք է ժողովրդի հետ լանք եւ պետք է ժողովրդի բանջկներուն հետ կալենք։ Օրինակի համար ես շատ հաջող այս գեդի մասին խոսած եմ գարկմը կաթոլիկ հոգևորականներու մասին, ուրեմն հետ միասին, ուրեմն մեր խորանները հոգևորականը միշտ բادرակի ժամանակ երեսը տեւի խորան եւ մեջքը տեւի ժողովուրդ։ Այսպես է։ Եվ նույն բեսով էր նաեւ կաթոլիկ եկեղեցին։ Բայց հետո փոխեցին այդ օրենքը եւ ասին որ ոչ, մեր երեսը դեպի ժողովուրդը լա, որովհետեւ ժողովրդի հետ շփում ունենա։ Հիմա այն ժամանակ կարծեցին որ լավ բան մագնեն, բայց տեսան որ ոչ մեկ օգուտ չա։ Եվ իրենք այդքան նորություններ մցուցին եւ այդ նորությունները բաժար եղան, որ եկեղեցին թադարգվի։ Եվ այսօր եվրոպացիները եկեղեցի չեն երթար բայց եթե եկեցին մնար իր ղարքին ու իր կանոնին ու իր ավանդության մեջ ժողովուրդը ավելի ներկա պիտի լար որովհետև ի վերջո մենք չենք կրնար ժողովրդի ըսածին քալել ժողովուրդը գսե բայց բարձավես ըսելու համար գսե բայց ավանդությունները պետք է մնան Ինչ որ գվերապերի շարականներ փոխելու, չեմ գիտեր ինչեր ունելու եւ այլ, ես այսպիսի շարժման մասին չեմ լսած, գոնե ես չեմ լսած եւ անշուշտ է շատ դեմ եմ, բայց համացայն եմ, որ յենտագան եւ որ եկեղեցի գուկա պետք է բամը կարողանա իր հետ տանել։ Եվ ամենակարևոր բաները օրվան ավետարանն է, առաքյալի դուխտերն են, մարգարեություններն են, ասոնք հասկանալի աշխարհաբար լեզվով պետք է գարտացվին որբեսի մարդիկ հասկանան, թե չէ եթե պիտի չհասկանան, իրենց երտալը կամ չերտալը շատ մեծ նշանակություն պիտի չունենա։ Իսկ ինչ կվերապերի լեզվի համար ես անցյալ օրնալսի քրապար այդքան դժվար լեզու չէ, եթե մարդ ուզե անպայման սորվիլ, ես կգարձեմ, որ մեկ շաբաթով գրնասորվիլ կամ մեկ ամիսով գրնասորվիլ։ Ինչպես հավա այդքան հայեր, գուկան, Իսպանիա, Գերմանիա, Իտալիա եւ այն 3 ամիսով պրոֆեսոր գլան օդար լեզուներով, հավա հայերեն լեզուն կրապարը, որ գեսեն ավելի հայերեն է, այժմ բոլորը հայերեն է, այդ պարպարը բիդի չկարողանան սորվել։ Այո, տեմ եմ այս կաղապարին, եթե այսպիսի կաղապարներ կան։ Շոնագալ եմ այս հարցի համար։ Մարիա Նենեջյան բաբիկյան, դեր հայր չար մարդիկը աղոտքով տարցիկուկան, այո, չար մարդիկը աղոտքով տարցիկուկան, բայց դե ամեն մեկ չարություն ունի իր աղոթի չափը։ Դեսեք օրմ երբ որ Տերին դիվահարմը բերին Քրիստոսի, Քրիստոսի առաքյալների մոտ, Քրիստոսի առաքյալները չգրցան բուժել զինք։ Եվ գսե Քրիստոսին, Քրիստոսը եկավ եւ բուժեց իրեն եւ այլ, եւ գսե առաքյալները իրեն հարցուցին, հավա մենք ինչու չգրցանք։ Սա որովհետեւ այս բիսի չար ոգիներ աղոթքով եւ ծոմաբահությամբ միայն դուրս գելեն։ Հետևաբար կան չար մարդիկ, որոնց չարությունը այդքան սահմանը չի անցած, կարելի է աղոթքով եւ խորհուրդով փոխել զինը։ Բայց կան մարդիկ, որոնց համար որբեսի իրենք ճանապարհներ են, իրենք չար ճանապարհներ են երբ դառնան, շատ հաջող նաեւ պետք է ոչ թե միայն աղոթել, այլ նաեւ պետք է ծոմ մահել։ Վերա Խաչատուրյան դեր այլ ինչպես դարբերել իմ կամքով եմ ապրում դե աստծով կամքով։ Դեր հայր ինչպես դարբերել իմ կամքով եմ ապրում դե աստծով կամքով։ Ասի բդուները Եթե բդուղները կան քու մեջդ, ուրեմն դուն ըստ Աստծո կամքին գաբրիս, եթե այսպես հասկացած էր հարցումը, կամ եթե ճիշտ հասկացած էր հարցումը, Գոհար Շարյան, բայց Պողոս Արաքյանն ասում է հերյաներին մի քննադատեք, որովհետև նրանք օրենքով են բրգվելու, իսկ քրիստոնյաները Քրիստոսով։ Անշուշտ է Պողոս Արաքյալը, երբ որ այս խոսքը ասավ, որ նամակի մեջն էր միայն եթե գիտնամ, որբեսի գիտնանք թե ինչ կոնտեքստի մեջ ասած է, բայց այն հрьяաները, որոնք մերժեցին Քրիստոսը եւ խաչեցին, առոնք թադաբարդված են, այսին առոնց կրնանք կնատարել։ Բայց այն հрьяաները, որոնք չհասավ բրգությունը այնպես ինչպես որ է, միտքը չհասավ ինչպես որ պետք է, Անոնք գրնան Թադվիլ Մովսիսական օրենքով, բայց ես ցեզի իսեմ Քրիստոսը սա ես չեգա օրենքի եւ մարգարեությունները փոխելու, այլ եկա ամբողջացնելու։ Հետևաբար դե դե այդ օրենքը եւ մարգարեությունները գադարիալ են։ Անոնցմով գարելի է բրգվել հрьяաներու մասին է խոսքը, եթե ամբողջովին այդ օրենքը եւ մարգարեությունները բահեն։ Դանիելյան Դանա, դեր հայր, եթե մարդ հավատքի մեջ է, կարող է չար լինել։ Այո, կարող է չար լինել։ Մենք մի քիչ առաջ գարտացինք սիրելի Դանիելա, գարտացինք, որ կան մարդիկ, որ, որոնք այդքան հավատք ունին, որ հրաշքներ են գործում, բայց անով հանդերձ դերը նրանց մի ասի, քնացեք իմ մոդից, որովհետև ես ես չեմ ճանաչում, քանի որ դուք անօրենություններ եք գործում։ Հետևաբար հավատացյալ մարդը նաև գրնա փորձության մեջ ինալ անօրենություն կործելու եւ չարություն լինելու։ Անու համար մենք հայերների մեջ ինչ կսենք, կսենք եւ մի դանելս մեզի փորձություն, այլ բրյա ըզ մեզ իչարեմ։ Ինչքան ալ հավատացյալը լաս այդ փորձության մեջ գրնաս ինալ։ Եբրուհի Կեբեկջյան Շատ ներողամիտ եղեք, հայերեն քլեսը շատ վատ է, հարցումս այս է. Ես տարիներ էի վեր դանչանքի մեջ եմ այս թեմայով, գրեթե ամեն գիշեր արթնանում եմ եւ լալով հարցնում եմ դիրոջս, թե ուր եմ ես իմ հավատքիս մեջ, բայց պատասխան չեմ ստանում։ Անշուշտ է պատասխան պիտի չստանաք, Աշուշտե Քրիստոս պիտի չկա ցերականչին պիտի չպսպսա, որ դուք շատ լավ հավատք ունիք, մեծ հավատք ունիք եւ այլն, այլ ծեր ներքին ցայնը, որ գբայքարի այդ ճշմարտությունը գիտնալու համար, այդ ցայնը պիտի ծեր վարքի ընդմեջ են, ծեր արորիայի ընդմեջ են, ծեր բդուղներու ընդմեջ են, Դուք ցեզ պիտի ճանչնաք, թե հավատքի մեջ եք կամ հավատքի մեջ չեք։ Բայց նայեցեք, շատ քերեցիկ խոսք ունի Շնուդա Բադրիարքը, գսե անոր իր մեղքերը գմորնա, Աստված պիտի հիշե այդ մեղքը։ Իսկ անոր իր մեղքերը գհիշե, Աստված պիտի մորնա իր մեղքերը։ Եվ միևնույնը ասեմ ցեզի, սիրելի Դանիելա, այնքան ժամանակ, որ դու գցկտիս եւ գսես իմ հավատքս փոքր է Աստված մեծ պիտի դեսնի այդ հավատքը իսկ այնքան ժամանակ որ մենք հբարդանանք եւ ասենք մեր հավատքը մեծ է Աստված պիտի չդեսնի այդ հավատքը Վերջին հարցը դա սա վերջին հարցն Անկամ եւս շնորհակալ եմ սիրելիներ, որ այսօր ներկա եղաք, միասնապար խորհրդակցեցանք, միասնապար հավատքի մասին խոսեցանք եւ գուրսան որ այս երկու օրվա, այս երկու մասերը խոսելով հավատքի մասին, դա մեզ գոգնե, որ մենք մեր հավատքի մեջ ավելի ամրապնդվի։ Շատ շնորհակալ եմ, բարի գիշեր բոլոր անոնց, որոնց մոտ գիշեր է, եւ բարի օր բոլոր անոնց, որոնց մոտ ցերեկ է։ Երտակ խաղությամբ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղեցին ցես ընդհանրեսյանսը։ Ամեն։ Ցտեսություն եւ միջնորդ